kubanga amagulu agakola obulokozi bw'omuntu oba amagulu agasobola okuyamba omuntu okutambula mu mwoyo gali abiri okugulu okusooka kyekigambo kya katonda okugulu okwokubiri kwekusaba mukama waffe yesu kristo yeebazibwe ah, twebaza mukama ah, tuli mwaka mupya njagala okuba okusooka obbalamusaako mu linnya lya mukama waffe yesu kristo omwana wa katonda omulamu era n'okubaagaliza omwaka omupya oyinza okugamba e ng'otuguddeko leti papa mbadde nsiriikiriddemunko akabanga nga kawerako nga nebaza mukama olw'omwaka guli gwe tumazeeko nga gwa buwanguzi nnyo okusinziira engeri mukama gyatambuddemu naffe nammwe gyemutambuddemu naffe ku kyano yaffe ah, tulabidde eddala omukono gwa katonda nga gutwegattako kyano eno okuva we twagitandika ah, twali twasiriikiriramunko nga e, tetwasirikamu olw'obubi naye wabula twali tusiriikiriddemu olw'obulungi hmm, ebbanga eryo lye twamala nga tusiriikiriddemu ne tusituka ate buto nga womanyi obuweereza tusigala tuweereza naye okubaweereza abantu ba online si kintu kyangu nnyo twebaza katonda nti twakomawo netuddamu okubaweereza era tugenza omalako omwaka guno nga tuweereza abantu bangi nnyo abatali bamu njagala okubaagaliza omwaka omupya mwaka guli tugumazeeko nga chano yaffe efunye basubscribers nga tuyingidde basubscribers lukumi mu bisatu kati tuli bali lukumi mu bisatu mu ah, nsanvu mu bana abona abantu bangi okubanga bewaddeyo okubanga bakoona ku subscription batton yaffe abamu nekade yadde nga viewership ebadde tenabakuba nnene naye viewership gwagikola zengikola kyova olaba twongeramu nnyo okulaba nga ebintu birungiwa okubanga nammwe mulaba ebintu ebirungi era musobole okubanga mubyongerayo abantu babyagale naye ngaensonga esinga okuba enkulu kwe kubanga ye tuleeta kontent ategerekeka tuleme kubanga abantu aboogera obwogezi abaleekaana obuleekaanyi naye wabula abantu abaleeta ensonga eŋŋundiivu gye muli era n'okutuuka ku kigendererwa ekyo kye mwagala okubanga mutuukako ku lw'obwakabaka bwa katonda so bible study twajogerako mabegako katono uh, ne tubanga abakikomeza mu kkubo uh, tukikomezaawo tugenda kubanga tukola bible studies uh, mu bayibuli e, tujja kufunangayo ebyawandiikibwa nga tugenda tubiyitamu okwongerera okulaba nga abantu bategeera bayibuli okusinziira nga mukama waanaaba atuwadde ekisa kubanga bayibuli kintu kigazi nnyo omuntu kyatasobola kuvaayo n'agamba nze nagitegeera dda naye wabula buli muntu nga katonda akuwadde ekisa okubaako olevu owootuuka mu kumanya kikulu nnyo okuleeta okumanya oku okumanyisibwa eri abantu abalala so knowlege ereme kukoma kuggwa omuntu omu wabula esobole okusaasaanira abantu bangi so mu ngeri eyo naffe tusituse mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu okubanga tukomawo gye muli nga ku mulundi guno omwaka guno twagala nnyo okufoka singa ku kusaba ne ku kuyiga bayibuli kubanga amagulu agakola obulokozi bw'omuntu oba amagulu agasobola okuyamba omuntu okutambula mu mwoyo gali abiri okugulu okusooka kye kigambo kya katonda okugulu okwokubiri kwe kusaba okusaba n'ekigambo so abantu bangi twesanze nga babatendesa okusaba era abantu basaba naye bayibuli ate egamba nti abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya n'okutegeera so okumanya n'okutegeera kuli mu kusomesebwa eh, bw'otasomesebwa tojja kufuna kumanya era tojja kufuna kutegeera so kakati twagadde tukomewo tujja bba tufuna abantu ab'enjawulo ku screen yaffe nga twongera okumenyaamenya mu mitwe egy'enjawulo mu byawandiikibwa eby'enjawulo wandiika komenti uh, yo buuza ekibuuzo kyo ti kino kitegeeza ki bayibuli bwegamba bweti ne bweti erya lyetegeeza ki tujja kuba nga tuleeta abantu ab'enjawulo okutandikira ddala ku nze uh, initiata wa kino w'okwolesebwa kuno okuba nga fenna fenna tutuuka okuba nga tutegeera era nga tusaba byetutegeera era nga tusoma byetutegeera kubanga wazze obulimba bweyongedde nnyo mu nsangi zino olw'abantu abasoma nga tebalungamizibwa omwoyo omutukuvu kyova olabanga amadi e-, ebidiini diini kambiyite ebidiini diini ebidiini diini nebidoctrine doctrine ebyekimpatiire ebitategeerekeka byeyongedde naddala mu nsi so twagadde tusitukiremu tusome ebyawandiikibwa tugabane okutegeezebwa ngaomwoyo omutukuvu wanaaba atuwadde ekisa mukama njagala abampeera omukisa obubadde bubaka obutwanjulira omwaka omwaka guno gugenda kubeeramu ebintu specifical okusinga bibiri okusaba n'ekigambo era tujja kubangayo na prayer bible study byebintu byetujja okubanga nabyo naye ngaokusinga ku mwaka guno twagadde tufokasinga ennyo ku kigambo so tegeeza omuntu eyali yebuuziza ekintu kyonna mu bayibuli eh, asindike ajje mu comments zaffe ateekeko era n'emitwe musobole okutandikira wano okugituwa njagala mukama abampeera omukisa ah, nsamanya gange yenze mugalu moses ah, chano yaffe bagiyita o about gospel nayongerako akapapa mugalu moses olwokwanguyirwa olwokwanguyiza abantu okugidiscavalinga e, ngaoli wawandiika papa mugalu eyanguwa ayanguwa okugiraba so all about gospel ebintu biyinza okuba bingi ebyetoloolera awo naye nga ekyasinga tutekesaako point eyo eyerinnya nali saagadde diteekako nga njagadde ebeere all about gospel buli ekikwatagana ku njiri musiki buli kimu tujja kujja tubyogereko mu bible study musiki tumukwata tutya ngaabalokole business tuzikola tutya ngaabalokole politics tumuyingiramu tutya era tumukwata tutya ngaabalokole nja kuba ndeeta abantu ab'enjawulo abajja okwongera nabo okutulambululiramunko mungeri gyetugenda okukwatamu ebintu bino suubira abavubuka abalijjudde amagezi ag'omwoyo omutukuvu okujja ku sikuriini yo babeeko kyeboogera gy'oli njagala mukama abampeera omukisa mu linnya lya yesu kristo mbaagala nnyo era happy new year